Halo semua, ketemu lagi sama gue Yozora Video kali ini gue mau testing hero baru Ravenna guys Nah buat teman-teman yang baru main Dan uh, kebingungan gimana cara dapetin Ravenna, itu bisa dapetin Ravenna dengan cara ngegacha pakai limited recruitment card guys Ini waktunya sisa 10 hari lagi Dia setiap itu dia selalu ganti-ganti terus ya sama hero baru ataupun hero-hero lain Nah untuk hari ini uh, selain Ravenna di gacha ini juga kita bisa dapetin Artas dan Ken tapi Artas dan Ken ini bukan hero SSS ya nah, karena gue kemarin udah gacha Ravenna dan gue udah upgrade jadi immortal jadi kita bakal langsung masuk ke testing aja guys kalau kalian butuh uh, apa informasi soal skillnya segala macam kalian bisa nonton di video gue yang sebelumnya Kita gue taruh di atas kita bakal langsung testing eh sebelumnya equip dulu ya kalau equip si Ravena ini karena gua nggak punya equip yang bagus guys jadi gua pakai ini dulu aja buat sementara gua pakai critical rate semua dan ini gua baru plus 20 talentnya udah gua ambil semua dan untuk penjelasannya kalian bisa lihat video sebelumnya aja ya ini equip yang sementara gue pakai dulu sampai nanti gue dapat equip yang lebih bagus sekarang gue mau testing ini pertama-tama di Cinsaro guys kenapa gue testing di Cinsaro karena di Cinsaro ini musuhnya nggak ngelawan dan gue sangat suka <laughs> ngelawan musuh yang nggak ngelawan gue kita bakal challenge ya guys pakai si Ravena ini gue taruh tengah Ravenanya dan kita lihat performanya ini gue autoin aja ya kali dua di sini gue prototipe pakai vision stone guys damage-nya bisa kalian lihat di atas sini ya nah jeleknya Ravena gitu tuh guys walaupun musuhnya udah mati kalau dia udah telanjur buang skill dia nggak berhenti tetap dia nembakin skillnya terus nah kayak ini ya sempet ya dia mati kan dia masih tembakin itu kekurangannya menurut gua dan ranknya juga rank tembakan yang kayak corong tuh nggak nggak nggak panjang ya kita coba sekali lagi guys tadi gua lupa lagi ngeliat damage nya ya gak apa-apa gara-gara kasihkan ngomong dia nggak terlalu panjang ya ini posisi dari tengah aja cuma sampai sini dan buletannya juga skill ultimate-nya itu juga kecil ya guys nggak gede ini karena dempet-dempet jadi kena semua kalau seandainya nggak dempet-dempet nih belum tentu kena semua guys tuh Usai udah mati kan dia tembakin terus satu damage-nya guys damage-nya 11,4 M ya lumayan lah ya buat ngelawan-lawan monster gue yakin Ravena lumayan tapi kalau buat PvP itu tanda tanya ya sekarang gue mau coba sandingin sama look guys sama look ini looknya sama nih masih gue masih plus 20 juga sama-sama belum mentok jadi seharusnya mereka cara build mas setara ya nah tadi pas dia sendiri dia nggak dapet buffnya nih sekarang dia sama Luke si Ravena dapet buffnya yang dari skill 4 nya ya Setiap kali temennya buang skill si Ravena dapat buff skill damage Oh panjang banget tuh kalau siluk sampai sini coba. Kalau dia cuma sampai sini doang si Ravena. Ya keburu keburu mati guys karena dia yang tankerin ya. Tapi kalau damage ketinggalan guys sama si Luke tadi ya. Waktu si Luke masih hidup kan. Luke udah 11, si Ravena masih si berapa tadi? Masih 9 ya kita coba sekali lagi guys biar puas tapi kalau kayak gini emang nggak bisa dibandingin sih guys karena kadang-kadang kan dia skill ke bosnya kadang-kadang dia skill ke anaknya jadi kayak nggak stabil lah nanti gue bakal coba di arena aja ya biar lebih afdol sebenarnya kalau kalau dari damage sih sebenarnya nggak nggak jelek juga ya Ravenna ya. Mas sayangnya kalau PVP gue mikirnya kan si Ravenna ini nggak mungkin taruh depan dong pasti di belakang ya ini pasti uh, belum tentu yang belakang-belakang kena skillnya guys dan itu emang yang ditakutin orang-orang ya yang dikhawatirin Nah, gue udah masuk di screen PVP tapi gue bakal ngetesnya di Galactic aja guys karena kalau di reguler itu udah pasti nggak ada chance lah buat ngelawan uh, Hudson ya karena musuhnya pasti pakai Hudson semua jadi gue ngetesnya bakal di jadi eh sorry jadi gue bakal ngetesnya di Galactic Arena gue bakal cari lawan kalau bisa sih jangan yang kuat lah guys tapi ini udah udah kuat-kuat semua musuhnya kita testing yang kira-kira si Ravena uh, ini gue geserin dulu deh ya kira-kira di mana nih si Ravena bisa bertahan sampai keluarin skill ya karena kalau kayak gini nih pasti mati duluan nih si Ravena sama si Luke ini juga kemungkinan mati duluan ya Marakana mungkin di sini ada kesempatan buat buang skill ya kalah sih kalah sih tetap tapi setidaknya kita bisa lihat dia buang skill ya udahlah formasinya gini aja nggak gue ubah-ubah Oke, ya, nanti gue langsung skip aja ke battle kedua ya guys a few minutes later nah ini battle keduanya guys kita lihat Ravenanya sempet keluarin skill gak ya apa udah keburu mati duluan mungkin so, kalau kalian lihat ya tadi yang kena skill tuh cuma tank doang guys tuh yang di belakang itu nggak kena skill ya dari si Ravena oke ini keraguan orang-orang dan ternyata terbukti benar ya itu tadi kita udah coba ngelawan uh, Om Bapau nih sekarang kita coba lawan yang lain ya guys kita lawan yang lebih lemah daripada Om Bapau supaya gue mau lihat juga sih si Ravena bisa keluarin skill apa enggak tadi lawan Om Bapau nggak sempat keluarin skill ya udah maot duluan kelemahannya apa namanya hero-hero rank gini apalagi kalau di regular arena ya ini udah pasti meninggal duluan lah yang cepat sekarang gue mau testing lagi lawan tim yang yang ini kah two hours later tapi emang tim gua yang kedua tadi guys yang di Seraphina itu emang tim uh, gua taruh apa aja sih maksudnya nggak gua konsepin jadi bisa gua taruh gua taruh ya kan mata tanker doang kan yang kena kan di belakang sini free sama sekali tapi kalian lihat nih si Luke kalau keluarin skill itu bisa sampai ujung guys coba si Luke aduh nggak sempat keluarin skill juga Luke nya Nah, tuh, sampai ujung kan kalau si Luke yang keluarin skill. Sedangkan kalau si ravena itu cuma tankernya doang yang kena skill. Makanya di situ apa istilahnya agak agak nggak efektif ya, nggak efektif dalam dipakai di arena. Karena kalau seandainya Ravenanya ditaruh depanan dikit, mungkin bakal kena barisan tengah musuh tapi kemungkinan Ravenanya mati juga lebih gede gue bakal coba lagi ya gue coba lagi ke M150 nggak tau lah dan gue bakal taruh di agak depanan dikit ya eh salah kali gue taruh agak depanan dikit ini gue pakai ganti lah ya nah gue taruh depanan dikit buat lihat tak nah, mudah-mudahan keluar ya skillnya ya ini bagian tengah dan belakangnya kena gak dari skill Ravenna sebenarnya meragukan tapi kita coba nggak ada salahnya guys mencoba Nah, ini kita masuk ke tim ketiganya, guys. Kita lihat si Ravena skillnya. Nah, kalau kayak gini baru kena kan bagian tengah. Tapi kalau ditaruh belakang, itu cuma kena tanker doang ya. Tapi ini juga bagian belakang masih nggak kena ya. Cuma bagian tengah aja yang kena damage dari si Ravena. Karena kalian co lihat corongnya lebar tapi nggak nggak panjang ya Oke, Om Tante tadi gue ada coba di arena ya di Galatik tapi bukan di reguler. Tapi sayangnya sekarang nggak ada toilet Lens. Padahal menurut gue si Ravenna ini bakal lumayan banget buat dipakai di toilet Lens. Tapi kita sayang nggak bisa coba ya. Sekarang gue pengen bahas prototipenya nih guys. Prototipe yang cocok buat si uh, si Ravenna. Tadi uh, kalian kita udah sama-sama tahu ya. Tadi gue pakainya Vision Stone karena dia punya debuff Won kalau nggak salah ya gua nggak tahu dibacanya Won apa Won apa Won yang tapi kalian nangkep lah ya yang gua maksud dan ini Vision Stone cocok banget buat si Ravenna kalian juga bisa pakai Flowing Rune ini lumayan kalau kena tiga atau lebih itu dapat recover 200 energi tapi ini gua nggak tahu ini kata ada yang ngomong di Discord kalau prototype ini itu punya apa namanya cooldown internal jadi nggak nggak ditulis di sini tapi ini ada cooldownnya jadi nggak nggak setiap kali kita skill kita dapat energi itu enggak katanya Gua nggak tahu juga gua belum pernah perhatiin sampai sedetail itu ya Tapi, eh, kemungkinan besar bener ya biasanya kalau di discord itu udah ada yang testing terus selanjutnya yang cocok lagi sebenarnya bisa juga nih pakai praying ash cuma ini praying ash kan butuh basic attack sedangkan si siapa namanya tadi gue lupa si Ravena dia kan justru kebanyakan spam skill ya jadi mungkin jarang ngeluarin basic attack jadi ini menurut gua bisa dipakai tapi nggak terlalu efektif Nah itu aja guys, kalau prototipe dari gua sekarang gua mau bahas komandernya. Kalau komandernya kayaknya udah jelas ya, cuma bisa rota. Gua nggak tahu apakah bisa pakai Brian Hill, gue belum coba, tapi kayaknya patut dicoba. Kita coba guys. Karena dia kan nembak dudur gitu kan terus-terusan. Kita lihatnya di gini aja guys. Cara ngeliatnya gampang. Cukup kita lihat dia nyala apa enggak pas kita pakai si Brian Hill nah, nggak nyala ya berarti nggak ngefek sama sekali ya guys cuma rota doang kalau rota nyala dia kan kalian lihat di sini kan sekarang equip nih guys equip tadi gua ada sempet eh, bahas sedikit ya kalau equip menurut gua pakai critical sih lumayan oke okay lah gua belum testing pakai attack pakai hero set gua belum testing tapi menurut gua pakai critical rate critical damage sih udah udah lumayan lah tapi ini opsi gue masih jelek ya jadinya startnya jelek belum dapat yang bagus dan squadnya nih guys squadnya gimana kalau untuk PVP sih uh, problemnya masih sama ya Bailey, Bailey, Bailey, Bailey. Jadi agak susah juga kalau hero-hero rank gini buat ngadepin si Bailey. Sedangkan untuk PvE, untuk bisa pakai uh, full AoE bisa dibarengin sama Lux. Bisa mungkin pakai yang sering keluarin skill karena skill dia ini kalau temennya keluarin skill dia dapat skill damage masuk si Ravena juga ya kalau sering keluarin skill skill damage-nya bakal bertambah jadi kita usahain kita pakai hero-hero yang recover energinya cepat sebisa mungkin ya sama sering keluarin skill kalau look itu sering banget tuh keluarin skill jadi kalau kayak buat Twilight atau Chinsaro menurut gua dua-duanya diduetin itu bagus banget oke okay. Nah itu dia guys, ulasan dari gua hari ini buat si Ravena. Gimana menurut kalian? Apakah worth it? Apakah enggak? Kalau menurut gua sih gini guys, kalau kalian emang benar-benar baru main ya, kalian belum punya hero SSS, mendingan kalian tahan, kumpulin sampai keluar Belly atau setidaknya Emma lah. Karena si Belly itu selalu gua ngomongin di setiap video Belly itu lu bisa pakai dimanapun dan keren banget PVP pun andalan banget lah tapi kalau kalau pertanyaannya ah, kalian udah udah punya nih Beli, Emma, Mas Rani, Krete terus kalian nanya bang mendingan Ravena apa Luke ini kalau gua pribadi ya gua sih lebih suka Luke karena tadi kalian lihat sendiri dia rengnya panjang lu mau taruh di mana aja musuh bakal kena damage beda sama Ravena ya kita mesti taruh di tengah supaya lebih efektif AOE nya terus si Luke juga dia punya uh, recover energi cepat ya dari skill pasif dia true damage juga penting banget sedangkan si Ravenna emang spammer tapi nggak true damage dan itu jadi nilai apa nilai plusnya buat si Luke Oke gitu aja guys video dari gua hari ini tentang si Ravenna kalau kalian mau bertanya-tanya gak oh, usah dalam hati lu mikir kamu nanya kamu nanya ya kalau lu mau nanya komentar aja di uh, video ini pasti gua jawab pasti gua bales dan kalau kalian suka konten gua guys silahkan di like dan di subscribe oke okay? see you guys